Gospodarka wolnorynkowa rozwija się cyklicznie. E, ten cykl może mieć swoje E, dwie fazy główne, jako faza ożywienia i osłabienia. No i teraz chodzi o to, aby stabilizować e, przebieg tego cyklu i nie dopuścić do nadmiernych wahań ani w górę, ani w dół, czyli ani do przegrzania gospodarki, ani do e, takiego gwałtownego osłabienia, które prowadzi do, do kryzysu. Dlatego potrzebne są działania, które określa się jako politykę antycykliczną i polityka antycykliczna może być dyskrecjonalna, jeśli władze publiczne prowadzą określony typ polityki, albo może to opierać się na tak zwanych automatycznych stabilizatorach koniunktury, kiedy same działania gospodarcze powodują jakby złagodzenie przebiegu cyklu koniunkturalnego. Jeśli chodzi o politykę antycykliczną, to ona opiera się zarówno na polityce fiskalnej, jak i na polityce pieniężnej. W tej chwili w warunkach integracji europejskiej rośnie rola polityki fiskalnej, e, zwłaszcza w strefie euro, gdzie polityka pieniężna jest prowadzona przez Europejski Bank Centralny. No i na czym to polega, że w fazie e, dobrej koniunktury kiedy, żeby zapobiec przegrzaniu gospodarki, no to należałoby e, albo obcinać wydatki, zmniejszać wydatki, albo podnosić podatki. E, I tylko wtedy jest możliwe utrzymanie równowagi budżetowej. E, natomiast odwrotne działanie może powodować tak zwane efekty procykliczne, czyli jakby jeszcze podgrzewamy koniunkturę. I oczywiście odwrotne działanie jest, y, jeśli mamy osłabienie koniunktury, wtedy lepiej zwiększać wydatki y, albo obniżać podatki. No i wszystko zależy od tego, jak wybierze się, jaką metodę się wybierze. Korzystniejsze są automatyczne stabilizatory koniunktury, ponieważ y, one się opierają na zmianach dochodów <clears throat> podatkowych, y, czy też na zmianach wydatków na e, zasiłki dla bezrobotnych, na zasiłki społeczne itd., tak które się zmieniają w przebiegu koniunktury. No i w tej chwili bardzo jest mocno e, wskazane, aby w większym stopniu polegać na automatycznych stabilizatorach niż na polityce dyskrecjonalnej.